Ancak bu doğum sancıları esasında Lamey'in bir işi çıkıyor ve hızlı bir şekilde Taimilerden bir başka insanın yaşamış olduğu bir sıkıntıya acilen gelip yardım etmesi kendisinden talep edilince oraya doğru yönelmek zorunda kalıyor. Eşi Kaymuş Hanım doğuracağı tek evlat Nuh Aleyhisselam. Daha sonra daha öncesinde ve daha sonrasında iki evlat doğumu var ama her ikisi de vefat ediyorlar. Dolayısıyla Lamek ve Kaymuş'tan doğan tek evlat Nuh aleyhisselam oluyor. Bir yere doğru gidecekler. Çünkü Nuru Muhammedi'de bu özelliği genel olarak görürüz. Ee, Yusuf aleyhisselamda e, mesela Yusuf aleyhisselamda yoktur zaten o Nuru Muhammedi silsilesinden değil. Ama Nuru Muhammedi silsilesine gittiğiniz zaman genellikle tek çocuk üzerine olduğunu görüyoruz. Diğer çocukların vefat etmesi ve nuru Muhammedi üzerinden hasıl olan vesile-i ilahinin tecellisini görmekteyiz. Lame'in buraya doğru gidişe doğru kaymış hanım Lame'ye doğum sancılarının başladığını, Nuh'un doğacağını beyan ediyor. Ee, Tabi bu çocuğun ismini de kim verdiğinin sorusunu cevaplayacağız şimdi. Lamek ancak orada bir tane insan var hastaymış. Biliyorsun bizim kavmimiz bizi severler sayarlar. Ben de gidip onlara yardımcı olmak istiyorum der. Çünkü Lamek bir taraftan e, bugünkü tabirle veterinerdir. Çok iyi bir hayvan bakıcısıdır. Çok iyi bir e, ameliyatçıdır ama bir diğer taraftan da insanların yaşamış olduğu böyle acil cerrahi operasyonlarda da çağrılır. Cerrahiye noktasında oldukça gelişmiştir. Hatta kendisine ait olan bir hastanevari bir yeri de vardır. Ama bu acil bir durum olduğu için gecenin bir vakti gidiyor bir başka yere. Kaymış Hanım tek başına kalıyor. Ee, Tabi doğumuna yardım edecek olan bir ebenin gönderilme sürecini talep ediyor Lamek'ten. Onun da gelmesini bekliyor aynı zamanda. Birkaç saat içerisinde doğumun olabilme durumu söz konusu olunca, emareler hasıl olunca. O esnada gökyüzündeki bir parlaklığın camdan içeriye girdiğini görüyor Kaymış Hanım. O döneme kadar rüyasında Hz. Meryem'i görmüş, Hz. Fatıma'yı görmüş, Hz. Ayşe'yi, Asiye'yi görmüş, Hz. Amine validemizi görmüş. Bu parıldama ile beraber bir dolunay gecesi miydi ki bu gece diye düşüne geldiği anda bakıyor ki bu bir dolunay değildir. Ancak bu ışığın vurmasıyla beraber karnına denk geleceği anda değil farklı bir yere bu ışık yansıyor. Büyük bir evden bahsediyoruz. Gelişmiş o teknolojinin evinden bahsediyoruz hali hazırda. Kalkıp geliyorlar. Ee, kapıdan içeriye birisi giriveriyor. Hz. Meryem e, anamız ve Hz. Amine validemiz beraberce içeriye giriyorlar. Kaymış Hanım şaşırmıyor çünkü rüyalarında daha önce görmüş, defaatle de kendi hayatında buna benzer olaylar yaşanmış. Dolayısıyla onun için şaşırtıcı bir durum değil. Ve onlar şöyle söylüyorlar, even gelene kadar biz de senin yanında olmak isterdik. Bu kutlu gecede seninle beraber olmak isteriz diyorlar. Birisi bir elinden birisi bir elinden tutarlarken Allahu Zülcelal'in kelime-i tevhid zikrine başlıyor Kaymuş Hanım. La ilahe illallah zikrine. Orada Hz. Meryem anamız Ya Rahman ismi şerifini ve Hz. Amine validemiz de Ya Rahim ismi şerifinin e, beyanatını ifade ediyorlar. Beraberce bu zikrullah hasıl oluyor. Bu esnada evin etrafında melekler inmeye başlıyorlar. Yani Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın doğumunda görmüş olduğumuz o muhteşem hadisenin e, orası tabi apayrı bir gece. Ama bu gecede de gökyüzünden 4000 meleğin indiği ana denk geliyoruz. Öyle ki bu 4000 tane melek indikten sonra Nuh Aleyhisselam'ın doğumu esnası biter bitmez Rablerine şükür etmek nidasıyla ev ev Allah Azze Celle emriyle ev ev kapı kapı gezip 4000 tane hastayan şifası için Rablerine dua ediyorlar. Ve işin en enteresan tarafı Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliği boyunca neredeyse yeryüzünde hasta kalmıyor. Yani tabiri caizse Nuh Aleyhisselam'ın babası e, bu manada işsizlik dönemi diyebiliriz. O tabi hayvanlarla uğraştığı için ayrı bir yeri de var, ayrı bir konu. Ama insanların hastalanmadığı arada nereden baksanız Nuh Aleyhisselam peygamberliğine kadar ki bir dönem var. Nuh aleyhisselam peygamber olduğundan itibaren ona inanmayanların hastalanması, ona inanmayanlar ne hale geliyorlar diye de ona atılan bir iftirayı yaşamaya başlayacağız. Efendim Nuh aleyhisselam böylelikle 4000 melakenin gelişiyle beraber yeryüzüne geliyor. Kendisi ilerleyen yaşlarında büyüdükçe, gençleştikçe Mahmure hanımla evleniyor. Erken yaşta yani erken dediğim o dönemin insanı genel itibariyle ergenliğe girdikten sonra bir ya da iki yıl sonra evleniyorlar. Yani insanoğlunun genellikle bu son 200-300 yıla gelene kadar genellikle evlenme yaşı 15-16 civarındadır. Yani bugün itibariyle bugün insanlara 15-16 yaşında daha çocuk diyoruz ama e, tarihsel sürece baktığınız zaman 15-16 yaşında bir insanın evlenmesi o kadar doğal bir süreç olarak kabul edilmiş ki yani bizim son yaşadığımız bu 200-300 seneden önceki insanlar bugün insanların 25, 30, 35 yaşlarında evlenmiş olduğunu görseler hakikaten onlar için çok şaşkınlık verici bir şey olurdu. Çünkü çok doğal bir süreç. Büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz, ergenliğe geçiyorsunuz ve ergenliğin hemen sonrasında evleniyorsunuz. Yani bu çok tabii olan bir durum. Şimdi 18 yaş altında çocuk olarak kabul edilmesi, çocuk kisvesi altında görülmesi hasebiyle farklı bir kültür, farklı bir dünya. Şimdi böyle kabul ediyoruz ama o gün insanının anlayış biçiminin bu olduğunu iyi tartmak, iyi kavramak lazım. Çünkü Allah Resulü hayatında da ona yapılmış olan değişik iftiraları anlatırken Siyer Nebi'de ne yazık ki her peygamberin başına geldiği üzere bu değer ve kıstası unutmamakta fayda var. Efendim Nuh Aleyhisselam'dan doğmuş olan üç evlattan bahsedilir kitaplarda. Bunlardan bir tanesi Erfahşat, bir tanesi Salih ve bir tanesi Kaber olup onun da Hud peygamber olduğu söylenir ki Allah Azze ve Celal Saffat suresinin 37. E, ayet-i kerimesinde biz yalnız Nuh'un neslini kalıcı kıldık buyurur. Bu da e, Kaymuş Hanım yaşarken e, evlatları hakkında bir korkuya sahip oluyor. Yani evlat Nuh Aleyhisselam hakkında çünkü Mahrum Ule Hanım da evlenmeden önce de Nuh Aleyhisselam'ın gençlik döneminde o görülen Yağız delikanlı, bu aileye duyulan ehemmiyet hep onda bir korku hasıl olmuş. Bu ayeti kerime geldiğinde zaten Kaymuş Hanım'ın öldüğünü göreceğiz, vefat ettiğini göreceğiz. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliğini görmek istiyor Kaymuş Hanım. Allah Azze Celle'den bunu talep ediyor. Evladımın peygamber olduğunu göster bana ya Rabbi. Çünkü genellikle peygamberler Meryem Aleyhisselam'da filan görüyoruz. Hz. İsa döneminde pek çok peygamberde görüyoruz. Ebeveynler onların peygamberlik dönemlerinde görmediğimiz çok adam var. Yani nadir peygamberlerin anne ve babası onların peygamberliklerini görmüşler. Dolayısıyla Kaymış Hanım'ın bu duasını Cenab-ı Hak kabul ediyor ve Nuh Aleyhisselam peygamberliğine kadar gelecek ama o peygamberlik sürecini bir sonraki dersimizde inşallah yarın anlatıyor olacağız. Bu inen 4000 melaikenin getirmiş olduğu bu büyük güzellik ve hastalıkların ortadan kalkması arasında ilginç bir şey başlıyor. Bu da diğer e, kavimler arasında Nuh'un adının yayılmaya başlıyor olması. Daha çocuk yaşlarından itibaren eline aldığı herhangi bir şeyi çok kolaylıkla ve herkesten çok farklı olarak yapıyor olması onu ustalık aşamasına gelmeden daha bir ustayı görmeden bunları yapıyor olması herkes için oldukça farklı bir tutum ve davranış. Bu arada tabi medeniyetler arasında kralların oluşumu yeni bir dünya düzeni oluşmuş her ne kadar Taymiler ehli iman olsa da farklı memleketlerde puta tapıcılık var ve bu puta tapıcılık da hızlı bir şekilde yayılmaya başlanmış. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi yine şeytanın, yine insanın e, gönderilmiş olan peygamberlere değil de kendi nefsine maalesef kendi aklıyla yola çıkmasından kaynaklanıyor. Şeytan bir ağacın konuşmasına vesile oluyor. Konuşan bir ağacın herkese hakikati söylediğini söyleyerek bu ağaca taptırmayla başlıyor ve sonrasında bu taşa ve diğer unsurlara dönüşüyor. Tarihte hep farklı vesilelerle gördüğümüz puta tapıcılık Nuh aleyhisselamın döneminde genellikle ağaçlar üzerinden yürüyor. İnsanlar e, çevrelerinde konuşabileceklerine inandıkları ağaçları put olarak kabul ediyorlar. Onun konuşacağı güne kadar ona ne kadar tazim edilse o kadar çabuk konuşur. O konuştuğu zaman bize felsefe taşının söyleyemediklerini şimdi ona ulaşmak zorlaştı. Söyleyemediği şeyleri bize söylerler. Biz de o zaman daha zengin, daha müreffeh, daha güzel bir hayat yaşarız diyorlar. Dolayısıyla insanların yeniden hızla puta tapmaya başladıkları bir dönem. Bu dönem Nuh Aleyhisselam'ın 156 yaşına kadar devam ediyor ki biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam 900 küsur sene yaşamış olan bir peygamber. Dolayısıyla onun e, bu uzun yıllar boyunca hızlı gelişen puta tapıcılara karşılık onlar her zaman için e, bir e, yerde tevhid inancını yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü Lamek Nuh aleyhisselama altı parmak peygamberler tarihinde söylenen şu sözü ifade ediyor. Ey oğul! Bak şu dağda senden ve benden başka kimse kalmamış. Sen yanlış yola sapanlara sakın uyma. Nuh aleyhisselam onlara elbette uyacak olan değil ama bir defasında onların bu ağaçlara taptıklarını görüp gelip evde anlattığında babası bu dağdan ayrılmama gerekliliğini beyan etmişti. Çünkü daha önce söyledi ki Cebrail aleyhisselam gelmişti onlara zikrullah öğretmişti diye Yakut Düz ismi şerefiyle bir tesbihat öğretmişti. Cebrail aleyhisselam aynı zamanda onlara Nuh aleyhisselamın bu dağdan ayrılmama gerekliliğini söylemişti. Dolayısıyla Nuh aleyhisselama da bunu Lamek aktarmış oldu ve Nuh aleyhisselam 156 yaşına geldiğinde Allah Azze Celle'nin vahiy ilahisine muhatap olup peygamberliğini beyan ettiği döneme geçeceğiz şimdi ama o da yarına kalsın inşallah. Şimdilik kalın sağlıcakla.